Bienvenidos a la fábrica de yogurísimo. ¿Acá yogurísimo? No, hacemos guardabarro de Falcon, pelotuda. Y receta Un segundo. Y... receta Minecraft. ¿Qué les parece este efecto, amigo? Usando una poción de maestro de tortugas con lentitud 6, amigos, así para replicar el zoom del Fine. Cada like es un dólar más para que pueda comprar una mejor PC y que el audio no se escuche cortado. Pero bueno, estoy acá desde la comunidad de mi muy bella aldea de Amigo, me está quedando hermoso, ayuda de Bueno gente, en esta parte en la cual yo estoy hablando y estoy diciendo que esta aldea no la hice solo, sino con ayuda de mi amo, Kirito Games, al cual yo le edito los videos y me tiene encerrado en su sótano desde hace varios días. Por favor, díganle que baja a alimentarme. Y con la ayuda de mi buen hermano Emeraldium, o Tabio Tarta, como quiera que le llamen, amigo. Mm, no sé qué nick se va a poner al final, pero eh, uno de los dos va a ser. Hoy, gente, hoy lo voy a hacer una única partida de Skyblock. Y ahora que me doy cuenta, quise decir Skywars. Pero bueno, ese va a ser el objetivo en el día de hoy sobrevivir aunque sea un manco, yo les digo, siéntense, pónganse cómodos y disfruten de este video. Me acabo haciendo estos efectos. está grabando esto. Espero que esto no, no se me corte el audio porque acá sí que no voy a hacer voz en off como en las guías para pasarse Minecraft. Muy tarde para decir eso. No puedo tocar estos botones. Eh, mi colega esto momentáneamente. Hola, señor Shell Imp. Che, ¿vos sos una persona real? ¿Vos sos una persona real o sos... ¿Qué sos vos? Ya que sé amigos. No tengo amigos. Efectivamente, <laughs> tengo cero amigos, pibe. Aunque no sé, según la opción, la Xbox Game Bar, si tengo amigos. Pero según el server no los tengo. ¿Por qué me hacen esto? Acá, Skywards. Eh, solo. Pilars. O no sé, igual. ¿Qué es esto? ¿Alguien me enseña mi guía básica? hacen una guía completa para pasarse Skyward Hive. Esto es el Wall Barder. Dos. Eso hay que es el Wall Barder, amigo, el Wall Barder de Bedrock. Y el primer cofre, como siempre, una miércoles. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Entramos acá, a ver. Es una mierda. Creo que ya tengo todas estas cosas. <laughs> Efectivamente tengo una mejor armadura que eso. Ah, acá había otro cofre más. Esto es algo magnífico. Y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Míralo. Es increíble. Cómpralo. Porque tengo una Brújula, no sé, voy a agarrarlo porque sí. Spoiler, no sirvió de nada. Así. Ah, ah, ah, me quieren hacer la gran UHC. Y eso les pican cosas aleatorias. Esta es la... Si sé que esto es la gran UHC, mira, finalmente tengo las botas estas. todos, pibe. Creo que voy a ser el próximo. ¡Uh! Es algo magnífico. Me va a servir. Más TNT, pibe. ¿Qué me da el diamante? Es este momento en el que se prende mi ego. Me siento superior ahora. con esto me está gustando. No por mucho. A ver. Esto es algo magnífico. Pibe, tenemos para el PvP. Agradecido de que esto se pueda hacer en Bedrock, amigo. Voy a dejar una serie de links abajo en la descripción. Tenés que apretarlos y en cada cuenta que te aparezca o server Discord darle a unirse o seguir. Y con cada follow es un voto más para que añadan esta función a Java. De los likes será esta medio, no tengo ni idea. ¡No! chistosito, eh, qué chistositos que son. ¡Ya! Es uh. pelos. no sé qué. ¡Es una mierda! Esto es algo más una mierda. No, nice. Chao. I oh, la espadita Amigo, me gusta que acá encontrar una forma de hacerlo en wall barder a, a amigo, así como el que tiene Java. Muchas gracias por las papas, yo tengo una. No, él. Esto sí me sirve. ¡No! Oh, poop. eso me tomó por sorpresa. Trae el Barder. Este es el mismo que estaba en la primera partida, pior. No sé para qué me sirve el compás. Pero si me sirve de algo... ¡Es una mierda! A ver, ¿dónde estaba valores de diamante? Hubo las de nieve. Botitas de diamante, ahí están. Tremendo, me da cosas encantadas, bien. ¡Sabía! ¡Vamos! nada menos, di pelea, di pelea. Pero como ya saben, soy malísimo. ¿Qué estoy haciendo? No sé. Cofre. Un pibe. ¡Ah! Che, pibe! déjame jugar. Dylan, ven, toma mi mano. No sé cómo sigue, no me acuerdo mucho de la canción, pero está piola. Amigo, necesito escuchar más canciones de Bendy and the Machine, la verdad. Da like si te gusta Bendy and the Machine. Y si no, también dale like. Arre ah, que tenía que ver con lo que estoy haciendo ahora eso. fuera. Mira toda la armadura que me da solamente unas botas, mía. Estoy girando hacia acá. Vení vos, a ver si te animás. Me gasté una flecha al mismísimo pedo. Mi amigo, ¿me sirve esto? paso me pongo esto, me va a hacer eh Sí, sí, sí, sí. A ver, no es un encantamiento así que digas, ah, piola, pero, pero está piola, amigo. Seguro me sirve. ¿Se está aquí anda dos ahora? efectivamente solo, les, solo cuando les conviene Maté a alguien al fin. Estaba FK, pero lo maté al final y al cabo. Andesite, ah, bien. Yo tengo el peto, pero igual, gracias. Me va a servir para hacer alguna alianza por ahí, amigo. No sé, la dejo ahí picando. Thank to that make Chan chan chan chan chan. Seguro no conocen esta canción porque yo mismo la hice. Me pintaría grabarla, pero es que no tengo la para hacerlo. Pero me gustaría subir canciones a YouTube, pero no sé cómo hacerlo y no es porque no tenga creatividad y porque no se pase canciones, en parte sí, pero también es porque no sé cuál es la No entiendo qué fue lo que intenté hacer. Ah, salí segundo de casualidad. Ah, salí segundo. La única kill que tuve fue a FK. No sé si sentirme humillado u orgulloso, amigo. No sé, por mi propia identidad emocional voy a decir que estoy orgulloso de mí mismo. Pilares, ahí están. Y, bueno gente, eso fue todo por este video gente, ya bien saben, like, suscribirse. Obviamente le vas a dar like y te vas a suscribir, ¿no? Si voy a tu casa y te doy con el triángulo de la muerte. Pero bueno gente, pero bueno gente, ya saben, del like, suscríbanse, todo eso amigo, voy a dejar la serie de guía completa para pasarse en por, por unos momentos porque por el momento no tengo muy buenos recursos para continuarla y en el último video casi me explota la compu y aparte de que tengo las clases que son mitad presenciales, mitad virtuales, amigo. Alberto, si estás mirando esto, te voy a decir que tenemos unas ganas de complicar las cosas o quien sea el ministro de educación o lo que sea. Así que bueno, nada. Yo soy RZ Pro y nos vemos en el próximo video. No. Chao. The